Bueno, aquí en la agencia de Volkswagen de Dubai nos han pedido, claro, nos conocen, al Bato Wash, como no, y nos han pedido, por favor, un servicio en vivo y en directo. Así que ya mismo nos ponemos a trabajar. Alicia, tú ponte con las llantas de delante que yo voy con las de atrás.